Бөгөн концерт мин сәхнәлә торам Йырлайым ә үҙем һине көтәм Мине ғашиҡ иткән ҡыҙыҡай Бер генә күренһәңсе Минең йондоҙом, минең йондоҙом Итемдә һаман миңә тап булыуың Сәскә биреп миңә йылмайыуың Шул миҙгелде һаҡлай генә күренһәңсе Минең йондоҙом, минең йондоҙом Сәскә тотторҙом да мөхәббәт һүҙҙәрен әйттең Автограф алдым да үҙең Кеше араһына кереп юғалдым Ҡайҙа Senjer laram birgana kurun hensel menengend